Metal Slug. Metal Slug 2. Mission 2. Start. Saudação internauta, seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos. Hoje vamos continuar com Metal Slug 2. Essa já é a segunda missão. Se você perdeu o vídeo anterior, é só conferir a playlist correspondente. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Yeah. Não esqueça de deixar o seu comentário, seu feedback é muito importante. Cuidado com a múmia. Vai, vai, vai, vai, vai. gun. Thank you. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. shot. Muito bem, muito bem. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Thank you. Shotgun. Passagem secreta. Bem louco, né? Eu demorei pra descobrir esse segredo aqui. Toma! Shotgun! Ih! Virou múmia. <laughs> e aí, você curte The King of Fighters? Então confira a nossa playlist. Vai estar tá aqui no card. Pronto, voltou ao normal. E agora, vamos para o chefe! Obliterar! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai! Toma! É isso aí! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Conto com sua presença no próximo vídeo. E... Mission complete. Até a próxima!